anu kino esa hijobda ekanda hijobdagi ayol kishi eriga yomonlab ukasini urdirtirgan assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar va assalomu alaykum madina muxtorovani hayotiga qiziqayotganlar bugun sizlarga taqdim etadigan videoyimni ayrim joylari eski bo'lishi mumkin ya'ni bir necha kun o'tgan bo'lishi mumkin lekin ayrim joylari sveji hali hech qaysi kanalda eshitmadingiz hali hech qaysi bir yangilikni ko'rmagan mavzularingiz bo'lishi mumkin o'shaning uchun iltimos qilasizki ushbu videoni oxirigacha ko'ring va albatta yana bitta iltimosim ushbu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilardim zero ushbu likeslardan hech qanday bir moddiy yoki boshqa ma'naviy zarar etmaydi prosta bu video boshqa insonlarga va tegishli kerakli insonlarga yetib borishi uchun yordam beradi xolos agar bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat xudo sizlardan rozi bo'lsin deb qolaman qilaman bu orada Men ikkita kanalim bor o'shaning uchun bu bittasiga obuna bo'lib bittasiga obuna bo'lmaganlar uchun pastda qarasizlar, qizil bo'lib turgan bo'lsa o'sha obuna bo'lish podpisasi o'shani bosib obuna bo'lishinglarni tavsiya qilgan bo'lasim xolos agar ikkisini ham bajargan bo'lsangiz kattakon rahmat deb men mavzuni boshlayman marhamat bu orada omadingizni sinamoqchi bo'lsangiz omad silkasi aynan kommentariyada do'stlar Omadingizni va 100 dollar mukofotga ega bo'ling dastavval mavzuga qisqacha kiradigan bo'lsam xabarlar bo'lsa e, bir video tarqaldi ya'ni ushbu videoda madina Muxtorovaning o'g'li va o'zi ishtirok etgan edi qattiqroq qattinga urishdi qo'ling ishlayaptimi yo'q ushbu videodagi bolacha madina Muxtorovaning farzandi ikkinchi o'g'li hisoblanadi adashmayotgan bo'lsam va videoga olayotgan inson esa madina muxtorova bu video tarqalgandan keyin yana bir necha videolar chiqdi blogerlar taraflama yoki o'sha Madina Muxtorovaning qarindoshlari taraflama videolar chiqdi yoki yana boshqa boshqa videolar tarqaldi. Bolaga yaxshi bo'lsin desanglar, mana shu akasini, kenaysini ehtiyot qilib beringlar. Bu bola uchun biza baxtlimiz biza baxtlimiz bitta iltimosim shu mazza qilib yashaylik iltimos sizlarga bitta iltimosim shu mazza qilib akalarim bilan baxtli yashaylik tinch qo'yasizlar iltimos tinch qo'yinglar mazza qilib yashaylik rahmat e'tiboringiz uchun rahmat rahmat sog' bo'linglar <laughs> <laughs> Ko'p o'tmasdan turib blogerlar va ichki ishlar xodimi Madina Muxtorovani shaxsan o'zini olib borib tergov qildi. Nagli o'sha odamlarni ichida kameralar bilan tergov qildi va o'sha tergovdan ham sizlarga qisqacha bir e, qo'yib bermoqchiman, prosta qisqacha xolos. Qaysi bandlikni nega indamayapsiz? Ikkita qo'lini boylab, qo'qitib olib ketib qolish kerak. shuni ham javobi kerak. Menimcha ahamiyat bergan odamlarga juda ham boshqacha tuyuldi. agar shu bolani yaxshi bo'lsin desanglar akasi va kelinoyisini ehtiyot qilib beringlar deb ketidan ishonmanglar ishonmanglar deb ikki marta qaytardingiz xullas bu videolardan keyin o'sha insonlarni eh, nima deydi o'ylashi fikrlashi o'zgarib ketdi ya'ni tushunmovchiliklar juda ham ko'p kelib chiqdi bitta videoda chiqishyapti murojaat qilyapti insonlarga deyapti yana bitta videoda bizni bezovta qilmanglar bizni tinch qo'yinglar degan murojaatlar qilyapti deb do'stlar Xullas, bitta narsani men aniq bildimki, men o'sha Madina Muxtor va haqidagi videolarimni, kommentlarini bitta-bitta bitta o'qib chiqdim. Bu orada bemalol fikringizni kommentariyga yozishinglar mumkin. sababi kimdir haqiqatdan zo'r biladigan bor kimdir umuman bilmaydigan bor biladiganlar bilmaydiganlarga o'rgatadi o'sha kommentariyada xullas kommentariyalarda o'qib chiqdim va shu narsani bildimki juda ko'p insonlar madina muxtorovani kelinini tanishar ekan, ya'ni kimdir qo'shnisi kimdir просто tanishi va ular aytyaptiki madina muxtorovani kelini prokurorni qizi Ya'ni judayam katta boyvachchani qizi. O'shaning uchun Madina Muxtorovani oilasi kelinidan judayam qo'rqadi. o'sha ro'molligi inson va bitta qisqacha video qo'yib bermoqchiman ya'ni munisa rizayevani o'zini fikrini ya'ni aynan keliniga bo'lgan fikrini marhamat sizlar bilasizlarmi yo'qmi bilmayman madina muxtorova degan aktrisa bor ekan man tanimayman u aktrisani o'zi ko'p aktrisalarni tanimayman man lekin o'g'lini urgan kelini bilan ani o'g'li man bilmayman kim ular vahshiymi ular shaytonni urg'ochisimi ular shayton ichida yashaydimi lekin eng yomon narsa ko'rganim an xafa bo'lganim anu kino hijobda ekanda hijobdagi ayol kishi eriga yomonlab ukasini urdirtirgan qalay bu bu qanaqa u qanaqa qilib Allohga har kuni anu sajdaga qarab namoz o'qiydi Alloh yo'liga duo qiladi, anu o'rangan qanaq qilib mani miyamga bu narsa sig'mayapti. Bu qanaqa bu? Men bu narsani ko'tara olmayman. Ertalabdan anu davleniyalarim ko'tarilib, nervni qilib dorilarni ichdimda, to'g'risi. ani bolakani bolachani videosini ko'rib mazam qochib qoldi deya u qanaqa u hech qanaqa piar qilmadi kechirib qo'yibsizlar ani videoda ko'rinib turibdida videoda ko'rinib turibdi u hech qanaqa piar emas videoda ko'rinib turibdi uni hamma sinyaklari urilgan narsalari ani boshi kalga olingan yig'layapti qo'lini ko'tara olmayapti oyog'ini ko'tara olmayapti bu qanaqa piar u hech qanaqa piyar emas bu narsa yo'q qanaqa qilib o'sha o'ralgan qiz u qanaqa qilib qanaqa qilib manga tushuntirib beringlar balki mani miyamga noto'g'ri informatsiya kiryaptimi bilmayman namoz o'qib turib harom ish qiladiganlar ko'payib ketganda endi do'stlar hamma to'g'ri o'zini fikriga ega o'zini fikrini bemalol ravo aytishga ega haqli huquqli lekin albatta o'sha insonni e, qattiq tanqid qilmasdan tushundinglar degan umiddaman ya'ni demoqchi bo'lganim e, juda ko'pchilik e, o'sha keliniga nisbatan negativ nima deydi tanqidlar qilyapti sababi hankini boshlig'i umuman tepada kelini o'tiribdi o'sha ro'molli o'zidan nimanidir yasab olgan qiz va ko'rgan bo'lsanglar videoda ham quchoqlab shunaqa qilib madina muxtorovani turibdi madina muxtorovani yuzida juda bir katta tashvish juda ham bir e, katta qo'rquv borligi yoq qol bilinib turibdi va eng asosiysi bu bolani to'g'risini aytganda u yoqdan bu yoqdan qilishib вообще qiynab tashlashgan hali yosh bola bu o'ynash kerak ko'chaga chiqish kerak bola bechora nima qilishni ham bilmayapti bu yoqdan kaldayapti ertasiga e, melisalar bilan o'sha ko'cha odamlari bilan qo'rqitib men yaxshiman shunaqa xullas o'zinglar ko'ryapsizlar videolarni va o'ylaymanki tegishli insonlar tegishli e, o'sha organ insonlari bu narsani tagiga yetishadi xudo xohlasa hal qiladi degan umiddaman yana bitta narsa o'sha yaqinda e, adashmasam kecha yozib chiqdi 80 foiz ya'ni aniqlandi bu narsa yana xudo xohlasa ya'ni 20 foizi qoldi ya'ni o'sha 20 ham e, aniqlansa 100 foiz aniqlanadi aytiladi xabar beriladi ya'niki madina muxtorovani onalik huquqidan e, cheklash yig'maydi chetlantirish ya'ni onalik huquqini o'sha kichkina bolaga nisbatan uzish ya'ni umuman bilmayman <laughs> qani ya'ni uchinchi marta qanday tushuntiraman xullas madina muxtorovadan bolani olib qo'yish sakson foiz e, shu narsani olib qo'yish hozir turgan bo'lsa ya'ni yigirma foizi qoldi ya'ni ozgina tekshiruvlardan keyin umuman madina muxtorovadan farzandini olib qo'yishi mumkin davlatimiz sababi e, bolani yaxshi qarolmayapti va bolani e, psixik kasal qilib qo'ydi degan o'zinglar mana o'zinglar bilasizlar doktorlar shu narsaga tashxis qo'ydi buni hamma biladi xullas do'stlar nima bo'lganda ham albatta o'zinglar fikringlarni qoldiringlar ko'pchilik yozyapti madina muxtorovaga yordam beraylik madina muxtorova haqiqatdan aytganda juda og'ir va juda qattiq tashvishda deb o'ylaymanki xudo xohlasa bizni insonlarimiz davlat xodimlari qarab turmaydi bu narsaga yordam beradi qo'ldan kelgancha va albatta o'zinglar fikrlarni kommentariya qoldiringlar yana qolgan e, qo'shimcha qilib sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldi tez orada ko'rishguncha xayr salomat bo'ling bay bay